굉장 좋아 오케이 cosa è successo di bello non so Io che conosco il sole però Amo il gelo, silenzio da un po' Credo a stento, più luce non ho Mi dispiace, non mi credo, non mi sento mi... Vado a